Come pensi che dovrebbe funzionare tra fornitori di accesso e fornitori di contenuti? Qual è secondo te il punto di equilibrio tra queste due classi di soggetti? Ovvero deve funzionare come nella fonia in maniera piramidale o restare come oggi con il peering e il mutual agreement? Grazie. Grazie Mauro. Eh, la do tua domanda, la, la, mia risposta è ovviamente, oserei dire, deve restare come adesso, o, eh, quindi con accordi che sono regolamentati, eh, che sono accordi mutualistici, eh, quelli che noi tutti conosciamo come peering, eh, perché abbiamo visto che internet funziona bene così. Eh, ma posso portare anche un caso personale, familiare, diciamo così, di, eh, ehm, quindi al di fuori della nostra sfera molto tecnica in cui siamo abituati a ragionare. Eh, mia moglie aveva accesso internet eh, via mobile con un operatore che non aveva e non ha tuttora un, un collegamento diretto con, uh, con, Google e avendo lei la posta con Gmail aveva molta difficoltà a leggere la posta eh, con, eh, eh con quel tipo di accesso lì scaduto il contratto, alla scadenza naturale del contratto dopo un anno, cambiato l'operatore, ha, provuto, ha, pro, ha potuto provare una, un, quella che noi chiamiamo user experience molto migliore eh, e quindi è molto più contenta, oltretutto paga anche di meno, quindi sono più contento io che gliela pago eh, e quindi siamo in tutti e due contenti. Credo che questo, al di là di tanti tecnicismi che comunque sono importanti, faccia proprio vedere come eh, praticamente avere un accordo di peering eh, sia molto importante e d'altra parte per l'operatore che non la fa vuol dire perdere clienti, quindi sicuramente viva il peering.